Jadi gara-gara dia kentut. <laughs> Ayo kau bang. Pantas ya Ren diam-diam aja. Lagu lain lah. Nah ya cepat. Sekali lah ganti-gantian. Nah, nah. Iya, lagu apa nggak tahu?